Tu dors chez moi quand soudain dans la nuit, ma chère dame, toi, tu t'es réveillée avec un bruit, c'était un nom quoi. J'écoutais, je t'entends le dire encore, somnolent, Théo. Reste concentré un peu, précieux trésor je m'appelle Léo. Je suis encore chez toi, mais si l'heure arrivait, l'heure du divorce, peut-être tu feras la connaissance d'entrée d'heure de la bourse. Et quand tu vas pendant la nuit te rendre dans ses bras, sur lui doucement une fois mon nom et pense à moi. Et quand tu vas pendant la nuit te rendre dans ses bras, sur lui doucement une fois mon nom et pense à moi.